Ujian bukanlah karena Allah ingin melihat kualitas iman kita Karena Allah maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi Ya'lamu ma baina aidihi wa ma khalfahum Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa Apa yang terberti di hati, apa yang terlintas dalam pikiran Allah tahu Lalu mengapa Allah menguji? Allah ingin memberitahu Bukan Allah ingin mencari tahu tapi Allah ingin beritahu kepada yang tidak tahu bahwa engkau belum layak masuk ke dalam surga karena engkau belum lagi lulus sebagai orang yang berhasil melewati ujian-ujian. Diuji dengan sakit, lulus. Diuji dengan kehilangan, lulus. Diuji dengan kematian, tidak bergeming imannya. Diuji dengan berbagai macam musibah, mulutnya tetap berkata, Inna